おはようございますちょフォルテです本日は絶対に上手になる魔法の練習法を紹介しますよいしょというわけでねまあ僕は今まで YouTube でピアノの動画とか結構出してきたと思うんですよでもあの練習法っていうのは練習中になんか喋りながらやっとったんですけども今までで最も効果のあった練習法ちゃんと動画では出したことなかったと思ったのでまあちょっと練習法を ちょっとね、教えていきたいなと思います。というわけで、えー、このね、僕フォルテ T シャツの夏バージョン、あともう1作品考えてるんですけども、ちょっとね、やっと1作品目ができました。えー、まあ、まだ販売はね、ちょっともうちょっとだけ待ってもらえたらなと思うんですけども、どうですかここの上にちっちゃく僕って書いて、音符の F と、あの猫ちゃん好きなので猫の手、そしてフォルテって書いてます。まあ、また、詳しくは後日発表するので楽しみにしとってください。よし それでは早速、えー、まあ僕がどんな風に普段ガチで練習しているのかについてお話しします、まあ、まずはやっぱり曲をね今までも何回も言ったけどイメージから入りますどんな曲の構成だったっけそしてどこが一番難しそうだったっけっていうので考えてからまず練習を始めますいきなり最初からこうでねだらだらしませんもう聞いて聞いて分かって あシーレミファシーレミファそうなのねとか思った状態で入りますあの実はねすごい大事なポイントです結構そこを見落としがちでそんなことを練習せずに2時間3時間練習したりとかする方もいると思うんですけどもその2時間3時間の前に1時間ぐらい聞いたりとかしてもう本当にね楽譜を最初から最後まで読みながら音を流して、まあ、ある程度頭の中で構成ができた状態から譜読みを始めてもらえるとかなりね えー、早く効率的に上手になるというか弾けるようになるっていう形ですそしてまあやっぱ例えばねまあこうやって弾くと思うんですよ普通に練習するときにねその時に絶対やってはダメなのがございます今の感じでなんか好き放題最初から練習 練習はダメですなぜかっていうと最初から練習すると最初ばっかしが上手になりますあもう最初上手であと下手くそもうそれが一番もう聞いてて最悪え最初上手だったのに後になるとうわ聞くに耐えませんっていうね演奏になりかねないと思いますだから、えー、苦手なところをきちんと丸つけましょうああもうこう最初の方はね結構 C レミファ C レミファは弾きやすいなじゃあ例えばねこのショパンのワルツで一番難しいって思われるのがこの連打 ここでやっぱね指番号っうか分からなくなると思うんでここからまずは指番号を作ることから入りましょうじゃないとここら辺が弾けるばっかでこれでああ弾けああ弾けってとなったらもう最悪ですだからゆっくり確認しながら弾きましょうでまずは片手 片手で今の感じでスムーズに弾けるようになるまでとりあえず片手でゆっくりやってみてくださいその後ゆっくりさらに今よりも遅いテンポで しながら弾いてくださいまあねあの本当に最初の方はずっとこの練習をします最初から早く弾こうとは絶対にしません僕もみんなもどんなピアニストでも最初はゆっくりから入りますこの練習がすごい大事ですこれはどの曲でも一緒です例えば「まあ、熱情」って曲があるとするじゃないですか で、まあ、三角章って言ってよく指が動かないといけないところがあってどんな曲をする時でもゆっくりやります。こうやってね確認をします。それでさらに、まあ、もっともっと早く弾きたいなってなった時はメトロノームを活用します。早すぎもっと早くして こういう練習をやります。まあ、僕は一回これを1楽章から3楽章までこうやってやったことによって1楽章から3楽章まで朝からやってまあ最後の楽章まで弾き終わった時には夜でした。 まあ、そのぐらいあのゆっくり練習ってすごい時間を取るんですけどもその1回がすっごいいい練習になるんですよそう質のいい練習っていうのがやっぱ効率的な練習をする上ではすごい大事でやっぱ質の悪い練習っていうのはどういうのかっていうと「うわー楽しいんだよ!」「おい!」「構え!」 これね、結構やりがちなんや、みんな。まあ、これはちょっと激しいでだけど、まあ、こうでね、あの、やっとったら、なんか実際弾くってなったら、 <laughs> とかななるんですけども、これはダメです。だちゃんと。 ごい大事なんですだからみんなも、えー、こうでも最初から1 2 3ヘアこのまま進まないでください弾けなかったもう一回うんうんみたいな感じできちんと確認しながら進んでください じゃあ次問題これはね自分の音を聞くっていうことなんだけど自分の音を聞き方が分かりませんっていう方いますよねまあ僕もねずっと自分の音の聞き方がすごい分かりませんでした、えー、はっきり言って分かりだすのが高校3年生の終わりぐらいですだからそれぐらいまではずっと自分の音とかを聞かずに先生とかから言われた通りとかまああの親とかから言われた通りにやってましたこれ間違えてるよああとか言いながらやってたんですけど やっぱり自分で間違いを気づくためにはゆっくりじゃないと聞き落としてしまいます先に行ってしまうとあ忘れてた忘れてたって明日になってます <laughs> また忘れてたって1週間後先生にまた同じこと言われたことありませんかそこのあなた高校生までのフォルテと同じですねというわけで皆様その次のゾーンに行くためにはきちんと自分の間違いに気づくっていうことが大事で その間違いに気づくためにはこの鉛筆で間違えたところシャッて丸つけますそして次の日見た時でもきちんとそこが間違えて分かるようにしてくださいするとあなたはそこから練習をします次からするとそこは苦手な箇所が得意な箇所に変わってますその練習法の時にゆっくりとか ってやっていきますそしてさらにこれができるようになったらこのテンポでテンポ上げますで、まあ、これができたら時はもうなんか自分の中で時間があると思うんですけど今日はこんだけピアノ練習しますっていう時間それが終わった時にはやったテンポ132でやりました心の苦手なポ百130でやりましたって帰ってきましょうそれと次の日はその132から練習してください 過去の遅いテンポはもうやる必要ないです132が引けるようになってますなってないですかそれはあなたの練習が質が悪かったってことですよというわけで132ができるようになってると思うので次の日から132でやるようにしてくださいするとあなたは前よりも効率的に上手になってますこれがいわゆる魔法の練習法です名前つけちゃいましたというわけでね、まあ、皆様もこのような感じで ゆっくり練習してたときちんとメモを取るそして録音とかもして確認もするとこまでやっていただくとかなり上達しますまあねこの内容は1年ぐらい前にも動画で出したんですけどもやっぱりみんなああそういや言われたなとか今この動画で思った方もいると思いますそういやフォルテ君そうやって言ってたねって聞いたことがある方もいると思いますこの話何回目ですかフォルテさんだけど実践している人は何人ですか 僕は知ってますほとんど実践している人はいませんなぜかというと面倒くさいからですそう面倒くさい <laughs> 面倒くさいその面倒くさいを頑張って、まあ、一緒に皆さん頑張って上達していきましょうというわけでここまで見てくれてありがとうございましたよければチャンネル登録そして Twitter インスタもチェックしてみてねそれでは 그러면 흩어놓은 세트 난 나라 참내를 더러 그 시태를 뭘 맞춰 무슨 맞춰 맞춰 맞춰 맞추는 걸 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰